ახლა საუბრობ კოალიცია ქართული ოცნება ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრის სტატუსით ანუ კოალიციის მართველი ორგანოსთვის საქართველოს არჩევანი პლებისციტი დადასტურებული ქართული ხელისუფლების მიერ დაპირებული და რეალიზაციის გზაზე ყოფი თავდაცვის მინისტრის განსაკუთრებული აქტიურობები ნატოსთან ინტეგრაციის მემართულებით ეს დადასტურებულია და ცალკეული დეპუტატის რაიმე რაღაც ეჭვი ეს არის მისი პირადი პრობლემა და ეს არავითარ კავშირში არ შეიძლება იყოს კოალიცია ქართული ოცნების საქმე